有人。 Thank you.

Tersane pun, Mbak. Tersane pun. Dengan robot itu ya, apa. Medal ya boten apa? Apa? Iya, atur komputer computer lo faccio. Ayo, kalau apa-apa kasus ini Pak hasilnya Pak.